hi guys welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे how to use nested loops nested loops क्या होते हैं जब आप किसी लूप के अंदर फिर से एक लूप यूज करो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं तो आप एक बार यूज करो दो बार यूज करो या दस बार यूज करो आप उसको नेस्टेड लूप ही बोलते हो तो पहले हम ये सीखेंगे कि आपको कब पता चलता है या कैसे पता चलता है कि नेस्टेड लूप यूज करना है और फिर उसे कैसे कोड किया जाता है so let start the video so nested loop कब यूज करना चाहिए ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही समझ में आता है आप जितना ज्यादा कोड करते जाओगे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे और आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक सिंगल लूप से काम नहीं चलने वाला एक से ज्यादा लूप्स लगाने पड़ेंगे ऑनेस्टली नेस्टेड लूप्स बहुत अच्छा सोल्यूशन होते नहीं है बिकॉज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है नेस्टेड लूप्स का वो एन स्क्वायर होता है अगर आप दो नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हो अगर आप तीन यूज कर रहे हो तो एन क्यूब हो जाता है मतलब इनपुट जैसे जैसे बड़ा होगा आपका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स में कोई सोल्यूशन ही नहीं होता आपको नेस्टेड लूप लगाना ही पड़ेगा जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ लेट से आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो और आपको ये पता करना है कि आपके हर यूजर के कितने फ्रेंड्स हैं राइट इन दैट केस आपको एक लूप चलाना पड़ेगा सारे यूजर्स के लिए और फिर एक और लूप चलाना पड़ेगा हर यूजर के अंदर घुस के ये पता करने के लिए कि उसने उसके कितने फ्रेंड्स हैं right one more example could be in a banking scenario जहां पे आप ये पता करना चाहते हो आपके हर यूजर के uh, कितने uh, हुए तो फिर से एक लूप चलेगा सारे यूजर्स के लिए और फिर दूसरा लूप चलेगा आपके उन हर यूजर के ट्रांजेक्शन के लिए ठीक है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कोडिंग करने के लिए जिसमें आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है अगर आपने किसी भी और लैंग्वेज में कोडिंग किया होगा तो आपको कभी ना कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा इसको if I remember correctly Pascal triangle शायद बोलते हैं I don't remember correctly but या हमें ये सीक्वेंस प्रिंट करना है एस्ट्रिक्स का ठीक है अब ये सीक्वेंस कितना भी बड़ा हो सकता है मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइव रोज लिए हैं बट हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे हम यूजर से पूछेंगे कि उसको कितने रोज में ये सीक्वेंस चाहिए अब अगर आप इस सीक्वेंस की बात करो तो पहले रो में एक एस्ट्रिक है दूसरे में दो तीसरे में तीन चौथे में चार और फिर पांचवे में पांच सो so, जितना नंबर ऑफ रोज है उस पर्टिकुलर रो में उतने ही एस्ट्रिक्स होंगे ठीक है तो ये करने के लिए एक्चुअली आपको आ, दो लूप्स लगाने ही पड़ेंगे एक सिंगल लूप से इसका काम नहीं हो पाएगा तो लेट्स सी ये प्रोग्राम आप कैसे करोगे सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं रोज बोल के और मैं इंट में कन्वर्ट करके इनपुट में यूजर से पूछ रहा हूं enter the number of rows फिर मैं क्या कर रहा हूं मैं एक लूप चला रहा हूं for i in the range of one से लेकर के रोज प्लस वन तक ठीक है मतलब अगर यूजर ने मुझे बोला कि मुझे फाइव रोज प्रिंट करने हैं तो ये लूप कहां से कहां तक चल रहा है वन से लेके रोज प्लस वन मतलब सिक्स तक तो one two three four five तक ये लूप चलेगा पांच बार ठीक है तो यहां तक तो ठीक है अब हमें क्या करना है हर बार हर पर्टिकुलर रो में उतने ही एस्ट्रिक्स प्रिंट करने हैं जितना उसका रो नंबर है ठीक है मतलब अगर सेकेंड रो में हो तो दो एस्ट्रिक फोर्थ रो में हो तो चार एस्ट्रिक तो हम यहाँ पे एक और लूप चला रहे हैं for j in the range of zero से लेके आई का करेंट वैल्यू सो आई का करेंट वैल्यू अगर वन है क्योंकि सोच के देखो जब ये बाहर वाला लूप स्टार्ट होगा तो सबसे छोटा आई का वैल्यू जो होगा वो वन ही हो सकता है तो इन दैट केस अंदर वाला लूप सिर्फ एक बार चलेगा अब अगर आई का वैल्यू टू हो गया तो ये अंदर वाला लूप दो बार चलेगा अगर आई का वैल्यू थ्री हो गया तो अंदर वाला लूप तीन बार चलेगा और हर बार मुझे क्या करना है हर बार मुझे प्रिंट करते जाना है एस्ट्रिक बट जो एस्ट्रिक मुझे प्रिंट करना है वो साइड बाय साइड प्रिंट करना है फॉर एवरी रो बट आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखते हो लाइन चेंज हो जाता है तो उससे बचने के लिए मैं एंड पैरामीटर का वैल्यू सेट कर रहा हूं to be equal to a space ठीक है और उसके बाद मैं अंदर वाले लूप से बाहर निकल गया और बाहर वाले लूप के अंदर मैंने लिखा सिंपली लाइन चेंज करने के लिए nothing and that's my code guys so अगर मैं यहां पे लिखूं टेन ये देखो this is the output right so that is how this code work अब मैं आपको ये कोड एक बार विजुअलाइज करके दिखवाता हूँ यूजिंग अ टूल जो हम इस कोर्स में आगे बहुत बार यूज करेंगे इट्स कॉल्ड पाइथन ट्यूटर ये एक टूल है जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप पाइथन के कोड्स को एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हो ठीक है so, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली सिक्स लिख दे रहा हूं ठीक है और विजुलाइज एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा गाइस इस जगह पे आपको आउटपुट दिखाई देगा सो so, मैंने सबसे पहले अभी रेड कर्सर बता रहा है नेक्स्ट कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा ठीक है तो अभी ये लाइन नंबर वन पर है तो मैंने नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो इस पॉइंट पे आई का वैल्यू कितना है वन अब आपका नेक्स्ट लाइन होगा टू जे का अभी करंट वैल्यू कितना है जीरो अब आप प्रिंट करोगे एस्ट्रिक और वो एस्ट्रिक यहाँ पे प्रिंट हो गया ठीक है अब सिंस आप लूप के अंदर हो आप वापस ऊपर आ गए और आप बाहर आ गए क्योंकि एक ही बार अंदर वाला लूप चलेगा तो अब आप अंदर वाले लूप से बाहर आ गए और प्रिंट स्टेटमेंट को आपने प्रिंट किया और लाइन चेंज हो गया ठीक है अब आप वापस गए और आई का वैल्यू आपने इंक्रीमेंट करके टू कर दिया अब ध्यान देना अंदर वाला लूप दो बार घूमेगा सो so, पहली बार घूमा एस्ट्रिक प्रिंट हुआ फिर से दूसरी बार घूमा एस्ट्रिक प्रिंट हुआ तीसरी बार नहीं घूमेगा तो आप लाइन नंबर फोर पे आ जाओगे और आप लाइन चेंज कर लोगे ठीक है फिर अब आई का वैल्यू आपने अपडेट करके थ्री कर दिया अब अंदर वाला लूप तीन बार घूमेगा ये देखो एक बार दो बार तीन बार और अब आप लाइन चेंज कर दोगे अब आई का वैल्यू फोर अब अंदर वाला लूप चार बार घूमेगा और लाइन चेंज अब आई का वैल्यू फाइव अब अंदर वाला लूप फाइव टाइम्स घूमेगा और लाइन चेंज और अब आपका बाहर वाला लूप भी खत्म this is the output of your code ठीक है तो this was a very simple example जहां पे आपको नेस्टेड लूप यूज करने की जरूरत पड़ गई ठीक है आगे भी कई बार ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे आपको नेस्टेड लूप्स यूज करने पड़ सकते हैं ठीक है तो इट्स ओके कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है you have to think logically और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए ठीक है so that's it next video में we are going to learn about break continue and pass statements